Merhabalar Cem Takipçiler, merhaba Counter severler, herkese merhabalar. Yeni bir bölüm videosuyla karşınızdayız ve başlıyorum. Alo. İyiyim. Gidin aşağıda. O zaman bak, bak, bak, bak, bak, bak. Bu arada ayarı yapmayı unuttum ya. Neyse. Don't wait. fucking no. Gerizekalı. Allah'ın gerizekalısı geldi bana sıktı ya lan. Ekran. Beni şey niye yok? Nice. Itaşiman. Şey yukarıda kalmış ya. Ee, skor. Skor şeyi. Ne öyle oldu? Szymon, Szymon, a ja movie okay. Okay, Okej, dziaty. Jestem mistrzem tej gry. Tam geldi şu an. Otwieram cenę. Co? Hadi yürü git. Baby. B, 3B. Alright. O zaman E'ye. Ulan be. Oka moka öldük ya lan. Yürü Batu, kim tutar seni? I am planting the bomb. I co Filip? <laughs> Dlaczego wy to robicie? Co? I tak otwieram debile. Patrzę na. To nie jest śmieszne. Kik, tek. Ciao na 8. I'm gonna kick you. Truly, I think. Okay. jeszcze zdradza. Spotka cię niespodzianka. Jezu. Zamyka. <laughs> No, ale ja mam 0 dedów, nie jak ty. Y, Zgani przez kogo. Jedyny decyzja. Tylko, że ja cię raz dedem, nie dwa razy. Brawo. 3 B. Keep Grenade. Throwing a flashback. Third one. attack. Alevler içinde yanıyor idi. Sonunda evi temedim geldim ya. No Filip już nie może nie? Good player, my friend. Coś mówiłeś, Szymon? No. Mówiłem. Tubi, tubi. 3B. 1 tunnel, 2B. 2B, yes. Бачу, зараз ще дощ передав. Oyundayım geliyorum. İkisi de midden gelecek. Ya short ya da mid. Hiç Ej, Szymon, 16-0. No może. Na silverach. Okej. Okay. Wszyscy masz 3 dedy. Polecam. Zombie. My no już nie otw... Kuźwa, kwar. Jak zasadny planter. Czeka, Już nie boleć. otwierasz, Filip. Nie bój żart. Coś mówiłeś, czy Szymusiu? Tak, wcześniej się nie otwierałeś. Dawaj, chodź, idziemy longa. Filip. To ty idź longiem, ja pójdę shortem. No dobra, idę z tobą. Nie płatię. Be clear, I think. Szymon jest na, za tymi, za No kuźwa, dobre info, nubku. Dobre skrzynki, kurde. No dobre Należy skrzynki. ci się. Należy ci się. Go bi- Ej, ej. Majka. A, da, da. Edward. Advertei. É o maior. Easy, my... I am planting the bomb. Dobra, idź 7400. I'm throwing smoke. Throwing fire. joke. That a joke. Oh my god. Safe. They will not. Bomb has been defused. pokazał trika, jak co zrobić na, gdy jesteś sam na a... Flashback. I'll go A. I go B. Yes. Yeah. Yes. Yes. Yes. Flashback. Kurde, nie otwieram już, no. Short, short, a short. Mid, mid, mid, mid door, mid door. Good, No i nice. jedź za mną, śmieciu. Jak? Normalnie. Ja mam 9 fragów, ty się Normalnie. Bu ne ya? Çok kolay oldu bu maçta. Aynen. Ma dormagna. Niye oynamıyor lan bunlar? Adamlar oynamıyor. B'de B'de. Planter yedim. Beynin kapısından çıkacak. Beynin kapısından. Çık çık vurursun kutuların arkasından. Girmiş içeri. No she's just Give me the bomb. One B. Bir tane B var. O kurde, ja zamykam, prawie zamykam. Jesteś słaby. Tak to otwierał na początku, się. O, Na początku- Wow. Na ty, na, na Nie, na Behind, behind, przez behind. Pierwsze 7, Behind. Przez 7 rund. Nice. Ez. Przez pierwsze 7 rund. Wiesz, że się liczy końcowa tabela, nie pierwsze 7. Bot bile adamlardan daha iyi hasar veriyor. Musimy koć na ląd. Bot. One box behind. Bomba B kapıda. Yok, ortadaki kapıda, orta kapı. Hadi indirin şu adamı ya. 30 kişi adet edip bir adam indiremedi ya. Doğrusu. Dur Szymek, a ja, je- jeśli dobrze pamiętam, to ty mówiłeś, że na silverach to ty miałbyś po 200 punktów. What? Ty wiesz o tym, że my z Markiem na zmianę gramy i dla Beki gramy? No, Tam przeda, fajnie. przeda mnie pewnie. ja. Celownika, okej. Mogę ci screena wysłać nawet. Dobra, Ci w szkole pokażę screena. nie, patrz. No ja nie płaczę jak ty że, że prawie zamyka. Chociaż powinieneś zamykać, bo tamten ma lepszy stat od ciebie. Tylko, że ty planter... No idź po pakę na respa. Przecież inaczej nie umiesz grać, tylko plant. No dawaj. Jaki down z ciebie, Szymon. Nie potrafisz przygrywać, to flesze rzucasz pod dupę. A to Marek gra, wiesz o tym. Brawo. No to Marek. meczkę, no, no. Jesteś jacyś nienormalni. Ja Tak się gra. No, tylko że ty nie umiesz grać. Odedy mi cię Potrafujesz. roller. Це No, jakoś mamy Musisz jeszcze się chwalisz, no masz frak, jak ci wychodzą e, przed tobą im plecy robisz, to się dziwisz. Czy ledwoś zabijesz, ale dobra. E, jak gościa dobijam, znaczy e, ja mu zadaję 90 HP, a ty go dobijesz. Wow, ale mi dużo zrobił ten flet. One T spawn. What? What? Oh my god. Adam görmedi ya. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Damların eğimi süper Teraz ja gram. Cześć Marek, teraz ty grasz. Kurde, Filip. O chudy. Ale to Szymon o tobie źle świadczy, bo ty mnie zabiłeś, plantowałem, to znaczy, że nie potrafisz przegrywać. Emid Labek игра в эфире, боже, даже Сильвер Кип. Вантанель. FK Filip, zginęłeś czy nie? No bo mia miałem 130 pingu. Gdzie on są? zatrzymało mnie. Go away. O Boże, co za noob zabił go. Znamy. Kosa będzie. Kosa, kosa, kosa, kosa. Patrz, kosa. Filip, patrz. No nie, no to zaśmieję. Będzie 16 0, wiesz? Yes, alright. A teraz pisałem słówko, to jest dla mnie. Może Ace. Złe speka, takie były, jest to jakieś? Oha, masz sens to. Masz rant? I go B. I go B. Idź na B, jest kurczę nie idź za mną, proszę cię. Idę za to. No Nie no, Filip, no. Ej, to ja ten chciałem iść. Ej, a wupa pana espie, Filip. Chyba twoja mam. Idę po fragi. Şerefsiz ya. Baksana. Nice team nice. Son anda gördüm valla. Egden mi geçti? No, możemy. no jeszcze jeden możemy zagrać. Rütbeler neydi çok merak ediyorum. Dawaj, in... Silval. Dobra. Albo... Kapı raid. Awansowałeś? Nic mi nie Evet arkadaşlar bu hafta bölüm videomuzda bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür eder. Ölmezse kalırsa bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar, eğlenceler.